Является ли секс основным, основным элементом во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной? Основное есть то, чтобы просто ну, люди любили друг друга, а секс это уже такое. Является ли секс одним из э, главных ресурсов или элементов счастливой жизни для супругов? Я думаю, что нет. Это не самый важный элемент э, счастья пары. Думаю, главное, чтобы они понимали, поддерживали друг друга. А секс, э, думаю, это не сильно важно. Возможно, да. Ну, не основным, но очень важным. И я считаю, что без этого никуда. Но это уже на более долгих стадиях отношения конечно. Я думаю, конечно, это не основополагающий элемент, но очень важный, неотъемлемый, <laughs> так бы сказать, кусок отношений, который, я думаю, даже на многое что влияет. <laughs> Ну, я бы не сказала. Это, ну, оно обязательное, но не, ну, не всегда. А я считаю, что это довольно-таки важный аспект, поскольку достаточно много пар расходятся из-за отсутствия секса в отношениях. Как бы для меня секс, не знаю, наверное, ну, как бы не главный в отношениях, наверное. Ну, как бы ну, пополам, наверное, любовь, наверное, секс, как бы, ну, без этого никуда, как если ну, муж и жена, понятное дело, что секс да. никак. Ну, вполне возможно. Нет. Мне кажется, если отношения между людьми должны а быть не на похоти, а возрождаться по-другому. Ну, он очень немаловажен, но когда люди прожили определенное количество лет вместе, у них есть общий быт и ребенок, мне кажется, секс, он немножко вторичен. Вот. А когда люди только встречаются, когда они молодые, не обременены никакими бытовыми вопросами, никакими обязательствами, то тогда секс, наверное, будет на первом месте у них.